Halo. Hari ini aku mau coba makan uh, samyang. Kita kasih saus samyang grand. Nah, kita pakai alapan juga ya. Cuma telur. Minumnya es krim. Kita coba ya. Kita kasih sausnya dulu. ini pedes banget ini Bismillahirrahmanirrahim pedes banget ini sumpah pedes banget Hmm. lu teman-teman yang kurang begitu suka pedas jangan terlalu banyak kasih saus ini ya di pedasnya minta ampun kita cobain es krimnya ya iya, pedas banget